uganda yaweereddwa omukisa ababaka ba palamenti ne bayisa etteeka bo bamaze kati ekya palamenti kyawedde tulinze pulezidenti gwe tutabuusabuusa kusayininga tteeka erigoba ebisiyaga mu uganda ne waliwo omukazi <laughs> waliwo omukazi ali mu kuwandiika nga babawala nabbaawe nti era bamuwalanidde ebbanga ddene nga bamulanga ebisiyaga naye oyo omukazi ate alaba nnyo sooli bala omugambe agende mu public yeegaana ebisiyaga si gwe omwogerera era tetugambangako nti gwe asiyaga terina mwana atambula mu kibuga nga agamba nti jessica yamusiyaga buli atambula ayogera ku balu bala aveeyo avuma ekisiyaga bw'avuma ekisiyaga aba akiwonye baba bamuwayiriza bino ebintu tebyagala mu pr katonda akebera mutima uganda we yatuuse tewakyali alina kirabo kyakusirika bambi gundi mukama yamuwa ekirabo ekyokusirika ne beboogera batya tayogera ku kisiyaga tewali alina kirabo kyakusirika n'olwekyo tusaba mu mutima mulungi ng'abooluganda robert kayanja gwoba oyogera nti tolya bisiyaga okyawa ebisiyaga twayagalira ddala bisiyaga bannange okolimire neekuba ebisiyaga oli musajja w'amaanyi osaba essaala ekifo kyo bakiyita mirako senta saba wabeerewo mirako egobe ebisiyaga mu uganda tukiddemu gumu bwobanga walidde ekikero olyanga kisava nziramu maama jessica tukussamu ekitiibwa naye baawo si kasiru era yakuwasanga ayogera yakukwana ayogera tomwogerera tewali bawala batambula nga bagamba nti jessica ali ebisiyaga abavubuka bali buli wantu batambula boogera kimu kayanja robert abalya ebisiyaga ensi erinda eddoboozi eri ddoboozi lyakayanja nze musaamu ekitiibwa musajja w'amaanyi baatusooka mu njiri batambuza abalema bwe basaba katonda awulira emigo gy'abalema giri awo obubina bw'otasabire kati ali mafuta mangi robert kayanja asabe buli muntu anagezangako okugenda mukabi na mukama amukutulire waawo akolimire ekisiyaga ebisigadde temujja kwewolereza kati gweoli waddembe okulowooza nti ofunye amawulire era oyagala otwala amawulire era kati kano buli muntu agenda katambuza naye nze sigenderera kutambuza akantu ekigendererwa kyange kulaba ng'omusajja eyabuulira abangi ne balokoka avuddeyo neyeegaana sitaani ng'ensi etunula yeegaane sitaani n'ebisiyaga bya sitaani kayanja robert aveeyo agambe abo bonna bamale bani bonna bampayiriza naye ng'ogyeko okumpayiriza oyimirire mu mafuta okolimire ekisiyaga uganda egenda kukwesonyiwa egenda kumanya oli mutuufu azironga azitosobola kwerimira kisiyaga muli baluganda nakyo ya teri kintu kibinga kugoba mizimu ng'olinamu omuzimu gwofevalinga bananga abo abasajja bagoba emizimu okujjako ogwebisiyaga kiŋambira akuliranye abo abasajja bagoba emizimu egyobwakasiru egyobulema egyobutayogera egyobutawulira bakutula emizimu ne bawaayo n'ennaku ensanvu mu omusanvu ngajja kkutula mizimu naye omuzimu gumu gwe basaasira batandike ogugoba uganda enaawona kubira mukama engalo ezamanyi obanga amagezi gaze this is just as in a spirit of brotherhood is in a brotherly spirit there is no gift of silence when sin is shouting tewali muntu alina kirabo kyakusirika ne beboogera batatanyega nga bannabyabufuzi boogera abatalina na mandeeti yakubikula bayibuli nogoba emizimu gyonna nogimalawo nokola omukwano n'omuzimu gumu gugobe ffe tulinza okuva olwaleero robert kayanja wa uganda ekirabo kyamazuukira atandika essaala egoba omuzimu gw'ebisiyaga in the mighty name of jesus bameka abalinze robert kayanja wa uganda ekirabo mu east eno awa uganda ekirabo kyamazuukira museveni tumubanja ekirabo kyakusayininga tteeka erigoba ebisiyaga lifuuka etteeka robert kayanja mukadde waffe aludde mu njiri tumusabayo ekirabo ekyo tobaako ogwogulira ngoye totwala baketi ku luno tositula bintu yimirira ogoba omuzimu gw'ebisiyaga mukama abampeera omukisa akebera mutima nze oluzungu ndumanyi kitono naye okusinziira ku luzungu lwemmanyi bayibuli egamba bweti jeremiya 17:10 i the lord search the heart i test the mind even to give every man according to his ways according to the fruit of his doings njagala olunyiri olwo olukwate olutambuliremu nga bw'omanyi john 14 6 jesus is the way the truth and the life and no man comes to the father except through jesus olwo tolumanyi tomanyi john 3 16 for god so loved the world and gave his begotten son that we should all be saved through that name kati njagala omanye ennyo yeremiya kumi na musanvu onyiro lwekumi yeremiya kumi na musanvu olunyiriri olwekumi yeremiya kumi na musanvu onyiro lwekumi lukwatire ddala mu mutwe gwo obere ngonga okola ebintu ng'okimanyi nti waliwo jajimenti dde ate tebajja kudira byange babiteeke ku akawunti yo aa ah, ah. ku akawunti okwo bagenda okukebera otandike ebibala otandike amakungula ag'ebikolwa byo gwe otandika amakungula ag'ebikolwa byo kakati wadde tonaggula ttaka toyinayo wadde ataano ku kikumi tonabana kudipozitingako njagala okimanye nti oli mukusiga okuyita mu bikolwa